भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है remix by DJ Sanjay Sanjay आया रिमिक्स बाय डीजे संजय आया Sanjay. Sanjay. Agassia. Agassia. Agassia. Agassia.